Bore da, Mike Evans ydi fy enw i, a dwi'n gweithio fel pennaeth gweithrediadau yn Hir Cymru dros Cyfoeth Naturiol Cymru. Uh, y llynydd, cawswn ni y stormydd gweithaf ers blynyddoedd yn Chymru, ac fel canlyniad, uh, mae mwy o dau nag erioed wedi dioddef o llifogydd. A nawr gyda newid yn yr hyn sawth, um, mae angen i gwneud mwy i amddiffyn y tua 400,000 o aeddo a tai sydd ar esgwr llifogydd Um, felly, ni'n recrwtio pobl newydd uh, i'n tîm ni. Fe nes i ymuno â tîm tua 30 mlynedd, mlynedd yn ôl ac dwi wedi erioed wedi'n meddwl fy mod i yma o hyd heddi. Ond y reswm dwi'n aros yw, um, dwi'n really mwynhau y gwaith bob dydd. Dwi'n teimlo fel rhan o tîm sy'n uh, gweithio gyda'n gilydd at yr un nod i wella amgylchedd Cymru ac amles pobl Cymru. Um, ti'n cael uh, cyfleoedd i dysgu sgiliau newydd, um, datblygu ei, eich gerfau chi, ac ddi yn enghraifft da oherwydd pryd nes i ymuno ar tîm, dwi ddim yn siarad gair o Cymraeg, a mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn hynod o gefnogol i roeddi a cwrsiau a stwff i datblygu yn sgiliau iaith Cymraeg. Um, felly, os ti'n lan am her newydd, ewch at ein gwefan, I'm for your medalion